အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေည7:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ Man City တင်းနဲ့ Aston Villa တင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ Man City အနေထားကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ Premier League ကစီမင်းတချို့ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကိုလက်ရှိမှာတော့ City အနေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းအရာတော့အဲအသင်းသားတွေရောနီးပြကြီးခွာရီယိုလာအပေါ်မှာရောဖိအားတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့လက်ရှိအနေထားကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလို result ပဲထွက်လာထွက်လာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ဒါ Premier League ပွဲစဉ်ကိုအင်္ဂွင်း ETS Stadium မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါရမှတ်သုံးမှတ်ရှာဖွေဖို့အတွက်တော့နီးပြဂွာဒီယိုလာနဲ့အသင်းသားတွေအနေနဲ့တော့စူးစမ်းလာမှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မန်စီးတီးအနေနဲ့ကနောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာလည်း Spa အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒါအဆင့်၁နေရာက Arsenal နဲ့ကအမှတ်ကွာဟမှုလေးကတဖြည်းဖြည်းဒါများလာပြီလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Man City အသင်းအနေနဲ့ကအမှတ်ကွာဟမှုကျင်းမြောင်းအောင်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့အမှားခံလို့တော့မရဘူး ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Premier League နှစ်ပွဲဆက်ကိုဒါအမှတ်ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arsenal အသင်းကိုလိုက်မီဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့အင်္ဂွေ EDS Stadium မှာအမားခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်က Aston Villa အသင်းဒီအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်ဒါနီးပြကြီး Unai Emery ကိုခန့်အပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဥဆောင်ကိုရရရှိပေမဲ့ Leicester City အသင်းရဲ့ ကမ်းဘတ်ဂိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်၄ဂိုး၂ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေပြီးတော့ရမှတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ Aston Villa အသင်းကလက်ရှိအနေထားတော့ Villa အသင်းကတော့22ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာရမှတ်28မှတ်နဲ့အဆင့်17နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းစင်းဆောင်ကတော့လွတ်နေတယ်ဖီအားတော့ကင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ် Villa ပတ်မှာကတော့တကိုးတကိုးဆိုတဲ့တေးရလက်ထွက်ပေါ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်ရစရာလေးပေါ့နော်လီဗာပူးအသင်းနဲ့မန်စတီတို့ကဒါပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို အဲအပြိုင်လူဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာပေါ့နော်စတီဗင်ဂျရက်ကင်တွယ်နေတဲ့ဗီလာအသင်းကဒါမန်စတီကိုဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါနှစ်ကိုးသုံးကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့မန်စတီအနေနဲ့ကလေဒါဗီလာအသင်းနဲ့တွေ့လို့လို့ရှိရင်ရုံးကန်ရတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂိုးသိမ့်မပြတ်ဘူးပြနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့၃ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့စီတီတို့အနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်ကနီးပြယူဦးနိုင်အမ်ရီရဲ့ဗီလာအသင်းကိုရှော့မတော့ဖို့တော့လိုတယ် လီဗာပူးဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ၄နှစ်3တစ်ကိုပဲအသုံးပြုသွားမလားကစားကွက်အနေနဲ့ပေါ့နော်၄3 3ကိုအသုံးပြုသွားမလားစောင့်ကြည့်ကြင်ကြတော့ကောင်းတယ်တေချာလာကတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုအဖြစ်ကတော့ဟာလန်ပဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်တောင်မနီမှာကတော့ Grealish နဲ့ Mahrez ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ကွင်းလယ်မှာကတော့ De Bruyne ဝန်ဒိုကန်နဲ့ Rodri တို့ပဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်နောက်ခလူတွေနေရာမှာကတော့ Nathan Aki နဲ့ Lewis တို့ပွဲထွက်လာမယ်ပြီးရင်ဒီပွဲစဉ်ကို DS နဲ့ Center Back မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန့်ကြီးပဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်အဓိကကိုသမား Ederson ပွဲထွက်လာမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့နော် ဆိုတော့ Manchester City အသင်းကတော့နောက်ခံလူ John Stones ကလွဲလို့ရှိရင်တော့အဓိကကစားသမားတချို့ကတော့ဒဏ်ရာတော့ကင်းစင်နေတယ်ပေါ့နော်လူစင်းကတော့တော်တော်လေးကိုရွေးချယ်စရာများနေတယ်ဆန်ဒီပြကြီး Unai Emery ကတော့လေးလေးနှစ်ဆိုတဲ့ကစားကွက်နဲ့ပဲပေါ်ထွက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့သုံးနေကြတိုက်စစ်မှုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့သူအကြိုက်ဆုံးပေါ့နော် Oliver Watkins နဲ့ Leon Bailey တို့ပဲတိုက်စစ်မှာပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ကိုလင်မာကတော့ဒေါက်လက်လူးဝစ်နဲ့ကာမာရာတို့ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်။တောင်မန်နီမာကတော့ဘွန်ဒီယာနဲ့ဂျမက်ကင်းပွဲထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။နောက်ခလူတွေနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tyrone Quinza, Ashley Young နဲ့ ဒီကနေ့ဒီပွဲစဉ်ကိုပွဲထွက်ကစားသမားဆင်းမှာပါဝင်လာနိုင်မှုရှိတယ်ဗောနော်ဒိုင်ယာကနေပြန်လည်တက်တာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂိုးသမားကတော့ဟော့မာတီနက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဗောနော်စီရီယိုအနေနဲ့ဒါရမှတ်လိုနေတဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကလည်းအင်ငွေ ETS Stadium ဖြစ်တာလည်းတကြောင်လူစုံနေတာလည်းတကြောင်ဗောနော်ဒါအင်ကွင်းမှာပဲဒါဗီလာတင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားမဲ့ပွဲစဉ်လေးလို့ပဲထင်ပါတယ်အနိုင်သုံးမှတ်ကိုပေါ့နော်ဒီပြကွာဒီယိုလာအနေနဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပေါ့နော်စီးတီးပရိသတ်တွေအတွက်ပျော်ရွှင်မှုပေးသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှုရကိုရလက်လေးတွေကိုလည်း comment box မှာ comment ပေးသွားခဲ့ကြပါဦးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ